da reggaeton'ı 再见，妈妈，再见，小妹妹。 bibaye papa ntabwo mbizi muri tesha simbuka hano unsange hano hafi rwose uze unshyiremo ipine yapfumutse banguka banguka simbuka simbuka banguka cyane ngo iki banguka sha unkorere ipine sha biri kwihuta cyane kandi harakubye nashyize amaguru tugenda tune nashyize amaguru tugenda singizi ntawe usoje gukora ikizamini cy'akazi eh. nibyo ikibazo cya mbere uteze amatwi ngo ucyumve ubu wowe uwaza kugusaba akazi yambaye gutyo asa gutyo usa wakamuha